o'z o'zidan men endi ko'p yillar maktab direktori bo'lganman o'sha xalq ta'lim bo'limida maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bo'lganman va juda ko'p endi shogirdlarimiz bor haqiqatdan ko'p yillar o'qituvchi bo'lganman o'quvchilarim xullas o'qituvchilar meni qo'limda ishlagan bo'lim xodimlari bog'cha mudiralari maktab rahbarlari juda ko'pchilik tabriklashdi va shu holat Э, endi ko'pchiligi o'sha kunlari o'tirishga ham taklif qildi lekin men borganim yo'q birinchi oktyabr kuni ham undan oldingi kunlari ham borganim yo'q endi o'sha kunlar agar esingizda bo'lsa uch kunga dam edi bir ikki uchinchi sanalarda dam kuni edi juma shanba yakshanba kuni endi bu ikkinchi oktyabr kuni bo'lyapti men o'sha maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bo'lib ishlab yurganimda qo'limda ekspluatatsiya guruhini rahbari bo'lgan u ham endi meni xodimim bo'lgan u ham keyin bo'shab bo'shab ketgan xullas e, uch yildan beri men uni ko'rmasdim o'zi chunki men maktabgacha ta'lim bo'limidan hozir salkam uch yil bo'lyapti bo'shaganimga keyin shu hokimiyatga o'tib deputat bo'lib ketdim undan oldingi keyin men uni ko'rmasdim bir o'n kun o'n besh kundan buyon o'sha birinchi oktyabrdan o'n o'n besh kunlardan oldin u meni shu bayram bilan tabriklab u bu narsa yozib yurdi endi o'zim qo'limda ishlagan xodimim keyin e, telefon qilib o'tiraylik bayram kelyapti o'tiraylik u bu dedi yo'q yo'q yo'q deb yurdim shu ikkinchi oktyabr kuni mm, kunni bilan biz murojaatda yurganmiz e, jahongir yana sanjar degan e, o'rtoqlarimiz bor o'shalar bilan murojaatga borganmiz boshqa joylarga bordik xullas orada telefonim o'chib qoldi yana tinimsiz telefon qilgan ekan keyin yana bitta o'rtog'im bor u o'sha o'rtog'im boraylik kecha ham o'tirmadik bayramdan oldin ham o'tirmadik shu bayramga o'tirib kelaylik bir aylanib kelamiz boshqa boshqa degan gaplar bo'ldi kim edi o'rtog'ingiz gulbahor degan o'rtog'im keyin boraylik boraylik keyin shu bilan yoki o'zi e, borasizmi bormaysizmi mana shunaqa bir anaqa bo'ldi kuni bilan charchaganim uchun yo'q deb o'tdim o'rtog'im aytdi boraylik rossa yalinyapti rossa iltimos qilyapti boraylik bir aylanib kelamiz dedi shu bilan keyin mayli deb keyin shuni chiqib ketdik bordik xullas birinchi bor bochkada o'tirdik keyin o'tdan bochkada o'tirganimizdan keyin shu tepalikka chiqaylik bir efir qilamiz boshqa boshqa endi o'sha ustoz va murabbiylar kuni padrat bayramlari edi keyin e, mayli deb xullas teparoq joyga chiqdik u yerda endi keng hovli hovliga o'xshagan joy xullas moshinamni o'sha yerga kirgizib qo'ydimda o'sha yerda efir qildim keyin endi o'tiramiz o'sha yerda o'tiramiz shu deb meva cheva narsalar olingan olganmiz yo'lda mm. и qizil rangli o'sha ichimlik ham olgan ekan u olgan uni uni men olganim yo'q u olgan ekan xullas kelib o'tirguncha ko'rmagansiz o'sha ichimni yo'q yo'q yo'q ko'rganim yo'q keyin o'sha yerda men efir qildim u efirim hozirgacha ham turibdi facebookda efir qildim keyin e bo'ldi keling o'tiraylik u bu dedi darvoza yopilgan masalan o'sha yerda moshinam turibdi ta hamma yog'i ko'rsatib odamlarga mana shu yerda mana shunaqa joy deb ko'rsatib efir qildim keyin kirib o'tirdik haligi joyda ovqatlandik endi yana Э, ovqatlanib bo'lganimizdan keyin qovun so'yaman deb turdimda men o'rnimdan turdimda qovunimiz bor shuni so'ymoqchi bo'lyapman negadir rossa ko'zimni oldi qorong'ilashib g'alati bo'lib ketyaptida keyin men aytdim bir narsa bo'lyapti bir narsa bo'lyapti deyapman keyin o'sha o'rtog'im aytdi birpas anaqa qiling o'tiring birpas sal dam olib turing bir narsa aytyapman bir qorong'i qanaqadir bir xuddi gallyutsinatsiya bir narsa bo'lyaptida keyin shu shu aniq esimda ana shu holat и bir payt baqir chaqir bo'lib ketdi o'sha mana qanday buyog'i qanday nima bo'lgan absolyutно esimda yo'q absolyutно aniq bilaman shu qorong'i haligi qovunni ham chunki so'yolmadimda oxirigacha o'sha qovun so'yaman deb lagan pichoq olganman olganim esimda qolgani уже esimda yo'qda bir g'alati bo'lib ketdi bir payt baqir chaqir bo'lib ketdi keyin turdim qaradim qarasam sumkami shunday o'sha e, to'rtta beshta odam sumkami shundoq to'kib bir narsa qilyaptida sumkamga qarab turibman hayolimda hozir sumkamga bir narsa solib qo'yadi bo'lmasa nimaga to'kib tashlash kerak sochib tashlash kerak o'sha kirib kelgan odamlar keyin turdim qaradim nima qilyapsizlar nima qilyapsizlar deyapman qarayapti qarayapti titkilayapti nimani titkilayapti ekan desam ular meni telefonimni olib qo'yish birinchi o'rinda ularni maqsadi bo'lgan chunki men o'sha yerda bir qandaydir efir qilib qo'yishimdanmi yoki ularni bir syomka qilib olishimdanmi videoga olib olishimdan qo'rqqanmi tushunmayman nima nima bo'lganini tushunganim yo'q абсолютно keyin telefoni qani telefoni qani qidir deyapti qidiryapti hamma joyda telefon o'zim ham hayronman telefonim qayerda debdi keyin men ustimda e, qalin sportivka kiyib olganim o'sha sportivkani cho'ntagida va esimga tushdi keyin o'sha nima bo'lgan nima bo'lgan holatni men o'sha haligi tapir tupir sumkalarimni titib narsalarimni anaqa qilayotgan paytda esimga tushdida keyin e, o'zim o'sha paytda o'zimga keldim keyin hayron bo'ldimda bordim haligi sportivkamni kiydim e, и qolgan hammani telefonini olib qo'ygan va hammani chiqarib yuborgan bitta meni olib qolgan siz nima qilayotgandingiz palonchi edi pistonchi edi и man eshikdan chiqmoqchi bo'lyapman chiqarmayapti qo'limdan tortib itarib yuborganda o'sha barmog'im sindi и tirnog'im ham sinib tirnog'im ajrab ketdi barmog'im ham sindi tirnog'im ham men eshikni ochib chiqma hamma chiqib hammani chiqarib yubordida bitta men qolganman besh nafar erkak kishi edi ikkitasi ichki ishlarda toshkent viloyati ichki ishlarda ishlar ekan ehm, bittasini aniq familiya ismi esimda rahimov ziyodulla degan ekan Э, nargisini u ham tanishtirdi uni hozir aniq esimda yo'q familiyasi nima qolgan uchtasini bular kim dedim ular o'zlarini tanishtirishdan bosh tortdi qarang shunda hozir toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasidan u o'sha yoqqa borgan bo'lyaptimi mm, o'sha yoqqa borgan bo'lyapti o'sha yoqqa borib turib profilaktika qilsin endi qarangda agar buni bu, biz profilaktika qilgan desak agar nima uchun bo'stonliq tumanini ichki ishlar bo'limi boshlig'i bilmaydi biz сразу chiqdik bordik ko'chitga masalan surishtirdik so'radik xabarimiz yo'q deyapti umuman u qanday toshkent viloyati agar bular shu o'sha yoqda o'sha boyagi ular aytgan haligi bir narsa xavfsiz hudud bir narsa bir narsa tadbirini o'tkazayotgan bo'lsa qanday ular ichki ishlar bo'limini boshlig'idan ogohlantirmaydi yo o'sha yoqdan kelishgan qanaqa bir asos bo'lishi mumkin bilmasam uzoq hududdan bu yoqqa kelishgan bilmasam keyin yana kamiga qarang o'sha yerda mana hozir janjal bitta joyini olib olganku ular ijtimoiy tarmoqqa chiqar chiqar deganim a men aytyapman u yerda qani meni ekspertizaga olib bor men hech kim bilan hech narsa qilganim yo'q ekspertizaga olib bor olib bormayapti toshkent viloyatidamiz dedimi toshkent viloyati ichki ishlariga olib bor deyapman olib bormayapti hatto meni eshikdan chiqarmayapti hamma narsamni olib qo'ygan telefonimni yashirib cho'ntagimda o'sha sportivkamni soqa deyapman deb sportivkam kiydim и telefonim cho'ntagimdagi ekanligini bilib telefonimni sug'urib olmoqchi bo'lyapti men yo'q deb mashina shu qani tegib ko'r deyapmanda tegib ko'r deb shunaqa deyapman keyin bittasini qo'yib qo'ydi oldimga telefonimni cho'ntagimdan olmasligi uchun bitta odam mana shu yerda turdi telefonimni olib bir narsa qilib qo'ymasligim uchun oldimda turibdi keyin <clears throat> Somkam xullas sutda sochib tashlagan и qo'lim qonab ketgan tirnog'im anaqa qilgandan singanda mana shunday ushlab olganman e, endi e menga doktor kerak deyapman shunaqa og'riyapti men уже umuman boshqacha bo'lib ketdim oldimga qog'oz qo'yib qo'ygan yo'q biz siz bilan e, oldin rosa baqir chaqir qilib rosa to'polon bo'ldi keyin oldimga o'sha qog'ozni qo'ydi yozasan yozsang bo'ldi biz ketamiz boshqa gapimiz yo'q men aytyapman e o'sha janjal bo'lgan joyi davay meni ekspertizaga olib bor kim bilan men nima ish qildim olib bor ekspertizaga agar biror narsa qilgan bo'lsam men e, olib bor ekspertizaga men o'sha yerda ma'lum bo'ladi birinchidan и uchastkovoy chaqir profilaktik inspektorini chaqir mufiy binosini chaqir e mufiy raisini chaqir o'sha masalan dala hovlini hech qanaqa pulsiz yo bu mani o'rtog'imniki tanishimniki tanishimniki deb olib bordi и yana bitta narsani men hali hech qayerda aytmaganman aytishim kerak yana bitta narsani işte, uch yuz e, to'rt yuz qirq to'rt raqamli moshina turgandi uchta uchta bittasi men aniq esimda spark aniq o'sha joyga borayotganimizda bittasi spark bittasi nexia uch keyingisi yo lasetti yo kobalt bir xil raqam hammasida u to'rt yuz qirq to'rt uchalasida ham bular keyin menda qarang yana bitta narsa telefoning qani telefoningiz qani qani telefoningiz deb menga lo'llik qilib haligi eshikdan chiqarmayotganda itarib yuborayotganda shunaqa deb raza qidiryapti telefonimni shunaqa qo'rqyapti telefonimni olib men bir narsa qilib qo'yishimdan qo'rqyapti keyin qani telefoningiz deyaptida telefonim moshinamda deyapmanda desam moshina moshinangiz qayerda deyapti qarang agar ular darvozadan kirib endi profilaktika bo'layotgan bo'lsa biz kirib ketgandan keyin darvozadan kirish kerakmi mhm. kirgan bo'lsa darvozadan besh qadam buyoqda meni moshinam turibdi kichkina emas katta moshina captiva ha captiva turibdi moshinam turibdi qanday ular meni moshinamni ko'rmaydi shunda ular qayerdan kirib kelgan bo'lishi mumkin taxmin bular o'sha yerda bo'lgan o'sha yerda bo'lgan o'sha yerda bo'lgan o'sha yerda bo'lgan va bu narsani to'liq bu o'sha shu holatga yetganimcha sabr qilib turib o'sha boyagi mazam bo'lmay qolgani boshqa boshqa ana o'rtog'im ham masalan tasdiqlaydi mazam bo'lmay chunki u feruz anaqa qiling boshqacha bo'lib ketyapsiz deb anaqa qildi men aytyapman oldim ko'zim oldi qorong'i bo'lib g'alati bo'lib qoldi o'sha paytda и e, keyin mana bu holatlarda keyin e, qarang agar ular profilaktik o'sha o'sha tadbirni o'tkazayotgan bo'lsa nega hammani bir qilib turg'izib qo'yib rasmga olmadi videoga olmadi nega aynan faqat meni oldi kim u hamma o'sha yerdagi yo'q meni o'rtoqlarim odamlar bor ediku men bir o'zim borganim yo'q ku yerga nega ularni ketkazib yubordi yoki chiqarib yubordi tashqariga nega hmm. faqat men yana kamiga qarang ular bitta protokol men yozishdan butkul bosh tortdim kimsan kimsan shaxsning tasdiqla shaxsning tasdiqla videoga olib turibdida menda o'sha yerda aytishim kerakda men deputatman feruza jo'rabekovnaman deyishim kerakda shuni kutyapti ular ha shu kerak shu kerak men aytmayapman yo'q meni yuristim keladi meni advokatim keladi meni bloger do'stlarim bor jurnalist do'stlarim bor chaqiraman keladi marhamat ular oldida gapiramiz xohlasang televideniye chaqir xohlasang ijtimoiy tarmoqqa qo'y hozir meni shu olayotgan videongni men hech narsadan qo'rqmayman men hech narsa qilganim yo'q olib bor yur toshkent viloyati sen agar toshkent viloyati ichki ishlaridan hozir kelgan bo'lsang olib bor meni o'sha yerga deyapman hozir mana tuhmat qilib yozyaptiku bu ichib deb falon ekspertizaga olib bormagan bo'lsa meni Hmm. qanday bildi qanday masalan rasmiy munosabatda u meni ichgan edi deb beryapti qanday u meni ekspertiza qildirgani yo'qku men aytdim yuz martalab aytdim u o'tda uch soat meni ular qiynar ekanda men uch soat janjal qilar ekanmanda ular o'sha internetda chiqaraver degan joyimdagina olar ekan xolos nima uchun internetga chiqaraver deyishdan maqsad so'z aytdingiz mavzumga ham shu qiziq bo'ldida yo'q mana qarang O'zingizdan o'zingiz aytdingizmi shu internetda yo'q mana e, hech kim videoga olmayapti-ku boshqa bitta men ku e, va o'sha boyagi ariza yozdirmoqchi bo'lganda tipa sani shu videongni biz agar biz aytgan narsani yozib bermasang biz aytgan narsani qilmasang biz buni kerakli joyda kerakli tartibda ko'rsatamiz ijtimoiy tarmoqqa chiqaramiz boshqa chiqaramiz deyapti-da, keyin men "Ye chiqar chiqar chiqar давай men atinav aytyapman chaqir blogerlar masalan sizni chaqirsam abduqodir bormi bor bormasmi deysiz borardingiz siz borganingizdan keyin shunday gaplashib qaytmaysizku siz videoga olasiz u yerda to'g'rimi holatni ularni ko'rsatib qo'yishingiz mumkin xohlamayapti ular men kimnidir chaqirib qo'yishimni xohlamayapti men ikki yarim soat deganda telefonimni zo'rg'a olib jahongir telefon qildim jahon jahongir yuristimni olib keling advokatimni olib keling o'sha jurnalistlar olib keling blogerlarni olib keling tez meni hozir mana shu yerda mana shunaqa qilyapti deb jahongirlar bu yoqdan borgunicha mana toshkentdan bo'stonliqqa borguncha endi oradan salkam bir soatcha ketib qoldi hammasi qochib ketdi o'zi <clears throat> mana aytyaptiku toshkent viloyatida ichki ishlarda mm-hmm. ishlaydigan odam edi u mm-hmm. Mm-hmm. shu e, bochka deymizmi yoki o'sha dacha deymizmi o'sha yerga borguncha o'zi qancha vaqt ketadi o'zi o'sha boshqarmadan viloyat ichki ishlar bir soatcha ketadi ketadi qarang viloyat boshqarmasi nurafshon nurafshon shahrida joylashgan ichki ishlar boshqarmasi shu yerda ishlaydigan bittasi viloyatdan deyapsiz-ku. shundaymi yo'q ikkalasi ham viloyatdan ikkitasi ikkita e, menga o'zi ikkitasi hujjatini ko'rsatdi tushunarli <clears throat> nimaga aynan viloyatdagilar kelib bunaqa bo'lyapti deb o'ylaysiz viloyat ortida nima nimani tushunish mumkin aynan viloyatdagilar kelyapti bo'stonliqda o'ziniki kelmayapti boshqasi yo'q ularni umuman xabari ham yo'q viloyatdagilar kelyapti ularni umuman xabari ham yo'q chunki biz o'sha kuniyoq surishtirdik nima tadbir bo'ldi bu nima narsa bo'ldi bu o'zi nima edi bu biz o'zimiz ham tushunmay qoldikda nima tadbir edi deb bo'stonliq tumani ichki ishlar boshlig'i men xabarim yo'q dedi umuman hech narsa yana registratsiyada ham yo'q edi toshkent viloyati ichki ishlarida и toshkent o'sha bo'stonliq tumanida anaqa ham yo'q bular o'sha kerakli tartibda kerakli tashkilotlarga berib zakazchikka berib meni qo'rqitib yurish edi maqsadda zakazchi kim deb o'ylaysiz toshkent viloyati hokimligi deb o'ylayman nimaga e shunaqa chunki bu narsani tarqatgan ham o'shalar bo'ldi degan gumonim bor ba'zi bir do'stlarimiz aytdi chunki bular u birinchi hokimliklarga tarqaldi hokimliklar qarang hokimiyatda hali birorta bloger birorta jurnalist birorta saytda chiqarmasdan oldin men eshitdim hokimiyatdagilar buni ko'rib bir biriga ko'rsatib mana bo'ldi buni masalasi hal deb bir biriga ko'rsatib yugurib pomoshnik olib borib o'rkadelga ko'rsatib hokimni xonasidan olib chiqib ko'rsatib ana unga ichki ishlari prokurori uni buni chaqirib bir biriga ko'rsatib kulganini hammasini eshitdim ular sizni ishonchli sizni <clears throat> da albatta bo'lgan to'g'ri to'g'ri xuddi shunaqa keyinchi yana menga qarang bir kun oldin men agar ko'rgan bo'lsangiz murojaat qilganman bir kun oldin o'sha meni deputatlikdan yechmoqchi ekanligi o'sha oldingi бывший toshkent viloyati prokurori muhiddin qiyomovni xatti harakat o'shani arizasi ekanligi to'g'risida men efir qilganman murojaat qilganman mana shunaqa holatlar mana shunaqa noqonuniy xatti harakatlar bo'lyapti deb efir qilganimdan keyin ertasi kuniyoq chiqdida bu men e, o'zimni shu deputatlikda qolish uchun kurashishimni to'xtatmoqchi bo'ldimi e, yo'q buni baribir olib tashlashimiz kerak degan oldindan zakaz bo'lganini birovlarga aytilganini eshitgandim men e, shu holatlarni ham shunaqa bo'ldim endi mana ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ko'ryapman endi e, kimlardir masalan feruza opa oxirigacha kurashing e, harakat qiling biz sizni orqangizda turibmiz deyapti yana kimlardir e bu zinokor palonchi pistonchi bunaqa eriga oilasiga xiyonat qilgan deb e, men shu joyda bitta narsani aytmoqchiman meni oilamni meni hayotimni bilmagan odam mm, meni hayotimni muhokama qilishini o'zi katta gunoh deb o'ylayman chunki men <clears throat> bir nafargina farzandim bor va men o'n bir yildan beri turmush o'rtog'im bilan yashamayman buni bilmasdan turib bu zinokor deb bu unaqa deb bunaqa deb agar masalan ular men men farishta emasman men men gunoh qilmaganman deyolmayman men uni yuz marta aytganman hamma efirlarimda aytganman meni qanotim yo'q men farishta emasman deb lekin masalan bilmay turib kimnidir muhokama qilayotganlar demak farishta ekanda meni hozir gunohkor deb zinokor deb fatvo o'qiyotganlar demak farishta bo'lsa kerakda menimcha kim u fatvo o'qiyapti sizga endi mana kechaginda eshitdikku shuhrat musayevni gapirgani endi bitta narsaga hayronmanda qanday qilib men e, oylar oldin o'sha nurafshon shahar hokimligini e, tanqid qilib agar esingizda bo'lsa mashinasi trotuarda turgani hamma ko'rgan shu tanqidlar qilib shunaqa qilganimdan keyin Shuhrat Musayevni nurashon shahar hokimligi chaqiribdi. O'sha yerdagi efirlarni ham ko'rdim. Hokim bilan gaplashayotgani, yo bo'lmasa bu yerda deputatlar bilan gaplashayotgani. Nurafshon shahardagi deputatlar senatga murojaat qildi, men ustimdan murojaat anaqa qilib, jalbi. Keyin nedirki, men ularni hududidagi muammolari men chiqaryapman ekan. Chunki ular o'sha hududdagi muammoni aytayotgan odamlar o'zini deputatni tanimaydi. men aytaman o'zinglarni deputatinglarga murojaat qilinglar men sizlarni hududiy deputat emasman men o'rta chirchiqman desam endi o'rta chirchiq krugim o'rtasida nurafshon joylashganda oldin bitta bo'lgan ikkalasi yo'q biz sizni bilamiz siz agar chiqarsangiz hal bo'ladi degan gaplarni eshitamanda keyin borganman o'sha murojaatlar bilan shug'ullanganimdan keyin bular shuhrat musayev chaqiribdida o'sha men borgan undan oldin ular ham borgan ekan va o'sha yerdagi muammoni mana deputat kelibdi xullas meni orqamdan tipa titkilayapti deganday qilib men uni undan oldin mendan oldin u borganini eshitganim yo'q men bilganim yo'q uni men birovni ketini titkilayotgan men ayol bo'lsam men erkak ayolmanda men erkaklarga o'xshab ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi erkaklarga o'xshab birovni g'iybat qilib chaynab kim borganikin men shuni orqasidan borib men uni uyaltiray sharmanda qilay degan narsa hayolimga kelmaydi hech qachon men o'zimni undan tashqari ishim qirilib yotdi keyin boribdida shunaqa xullas shunaqa keyin e, xonasida o'tirib efir qilib meni gapiribdi jahongir gapiribdi qobildusovni gapiribdi bular birga yuradi bular sanlar deputat bo'lsang o'zing ishingni qil endi biz nima ish qilishimizni biz juda ham yaxshi bilamiz biz masalan yo sizni yo shuhrat musayevni yo boshqa blogerlar sen anavini qilma manavini qil deyotganimiz yo'qku sizlar agar bizni hududdagi qaysidir bir e, aholi xalq sizlarga murojaat qilsada va sizlar borib o'sha ish bilan shug'ullanib shu masala hal bo'lsa men masalan xursand bo'laman lekin mana <clears throat> hayotda ham ko'p ko'rdik masalan aynan juda jamoatchilik taniydiganlardan e, mm. rasul kusherbayev mm. juda ko'p joylarga boradi muammolar mm. nuqtai nazaridan murojaatlarni orqasidan u o'zini hududim boshqa hududmi farqi yo'q yo'q endi qarangda agar mayli men bora olmadim yo menga murojaat qilmadi sizga murojaat qildi siz bordingiz siz borganingizdan keyin shu masala hal bo'lib ketdi men masalan xursand bo'laman albatta meni menga murojaat qilish shart emas hamma yoki jahongirga murojaat qilish o'sha bizga murojaat kerak emas bizga o'sha muammo hal bo'lishi kerak biz oxir oqibat hal bo'lmagandan keyin ijtimoiy tarmoqqa olib chiqamiz birinchi telefon qilamiz o'sha mutasaddilarga masalan svet bo'lsa svetga gaz bo'lsa gazga yo'l bo'lsa yo'lga boshqa boshqa hal bo'lmaydi yo bu bu yilga kiritilmagan bunga ajratilgan mablag' yo'q boshqa boshqa degan javobni olamizmi keyin biz ijtimoiy tarmoqda mana shu hududda shunaqa bo'lyapti nima uchun tepadan yo bo'lmasa viloyatdan yo respublikadan bunga mablag' ajratilmaydi yo bo'lmasa nima uchun bu muammo hal bo'lmayapti deb keyin chiqaramiz biz uni ijtimoiy tarmoqqa chiqarsakda man hozir o'sha e, shuhrat musayevni bildirgan fikriga nisbatan o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim bu shuhrat musayevni videosini ko'rib turib man bitta narsaga hayron qoldimda feruza jo'rabekova yonina o'tganlar dayuslar deydi